Hi guys! Ah, this pa rin siya luwat para sa Ilonggo me. Kabido kayo magkawala kayo mga video mga 2 weeks mantawala ka upload video sa YouTube kay busy kit si e iyoy nyo sa obra kay buisit nga coronavirus. Pero sa buong video, hindi ko mag-discuss ang parte sa corona, mga, mga ar sa tanan nga social media ma-post video subong party sa mga kuring iyo nyo. Sa inyo da nga wala kabalo guys, may kuring ko dili. May kuring kami gali sa apartment wa bilog. Si Safira, si James. Bahay sila pareho. Nag-ara na sila sa edad kung diin paano ko na-explica man. Kung di nga pangita na sila sang <laughs> Katuli lang muna guys. Ito <laughs> lasang ano, di wala kami na date wala kami na date so hindi satisfy lang ang needs ko kumbaga kaya mo na the entire time tugkawad sila guys as in ga kami as in annoying gito ka tama mawala siya muna guro sa iban ko ang mga videos mabatian niyo mga guro sa background nga may mga ga uwang ako rin I'm actually sitting on a bar chair right now so it's quite it's turning around crazy I thought Ah, Sinthera. Dog mga muna bala. Tapos, ara do okay pa na, do ko baga matolerar pa na namon, no? Do ka, kailangan daw ko maanad kamabla. Galing, kinagabot man sa time nga do ka lala na gid pala guys. Aw, ga ihi-ihi na sila kung diin-diin sa apartment. Hindi naman namin. Tama na, nag-decide kami nga duwa sa partner kung uh, ikapon sila nga duwa. Tsaka kapon, gimana tawag bisan sa mga bayang na sa kapon ako na kagapahila sila nga di ba in kapon sila so put sila on kin pay kabala ko sa English pero kabala ko na sa ligay nun charing tama na kin sila kin pakakasila nga matres the entire time pakakas so nagset sang last week na nanawag akong partner sa uh, ilang uh, animal doctor kag nagpa-schedule sa operation sa Monday para makakasilang uh, overreason o. So sang Monday, nagkatok kami to, dala naman si Safira, si Chicks. Sulod sila naman sila nga daw cage-cage. Nag-drive kami pato sa doktor para operahan sila. So gimbilin sila namon to, ang appointment is 11 sang aga. Gimbilin sila to namon, anebe. Ang appointment actually is alas 8 sang aga. Something drop. Tapos gimbilin sila to namon, tapos nagbalik mo sa apartment. Tapos ang pagka 11 something, lapit 12, nagbalik kami to para i-pick up sila agenda lang gidyakan. Pagkatuto naman, syempre, do may do may mga precautions para baka syempre may coronavirus, di ba? Kaya dapat na abstand houten kami kumbaga ang tawag. May dis- distancing, social distancing guys sa clinic. So muna, tapos ang mga staff to, damos actually. Kagang doktor, do wala kami bala na, do wala kami nila na entertain gid mayo bala. Hindi ko pagsugit din siya nga clinic, hindi ko pagsugit kung sino nga doktor sumana do kadasig lang do kadasig gay lang bala tabo tapos kin papatong lang bala do sige patong lang sila sa sa salog amo na kuan sila namon kin patong sila namon amo naging kuan sila din bula na tapos lakad kami tapos amo na pagbalik namon ara na sila sa salog tapos na syempre yung duwa gado yung duwa hay sila nga duwa syempre rin sa anesthesia do wala tapos Madalang okay, tapos na, muna by the na, tapos yung sila naman, dala sila naman as in, wala ginagambal kung may home meds or something. Istorya eh, ko na na, karon Pagin, wait. Amo na, dala sila naman pabalik papuli. Pagpapuli, as in, si Jinx, as in do, anong kasi do, parang ko nang banan, lala, gidya suraya, as in, gidya nga, basa-basa, gidya ang, ang, Masunod lang niya ang dogcage siya, basa-basa dugo. Tapos makita mo man nga ano tawagan na ah, basa-basa gid iya nga nga bandage sa chan, iya nga wound dressing sa chan, basa gid tama. Tapos sa matiyagi na namo niyang sigibla dinugo nga dinugo mo na ginimpiyo namo ni Dol. Tapos si Safira the entire time tulog. Tapos si Jenks to ka ano sa bladuga Dukaras la siya blaw. Oh, Jinx, go to sleep. Kinlipyo na mo, hasta nag-okay na siya, mut okay na si Jinx. Tapos, wala na nagsikidugo. Tapos, do mga overnight ata, naging okay na sila nga duwa. To kay, wala, do pila ka, pila ka oras, do pila ka oras, man sila nga do kubog nga duwa, no nga do kaduyong duyong, hindi sila kalakatritso. Tama na, wala sila guys, ano, wala sila home meds wala sila kung ano pagid ang uh, measures nga kinahambal ang doktor sa amon wala kami actually ka istorya pagid sa doktor after after sang discharge kag after lang to ang operation actually do pila lang ka oras hindi siya actually duway eh. so muna that time ka worry na kami nga duwa syempre kay Jinx kay basi kung kumaan na siya pero naging okay siya actually Tapos sumutong ang asal sa time na nag, nagbugtaw naman si Safira. Pagka next day, okay, nagit na duwa. Wala pa sila kakaon. May si Mrs. Safira kakaon na pati gutom darang correct. Pero si Jinx niya, doon wala pa siya gawa appetite, wala pa nagbalik. Doon nagbalik yung appetite ata, doon mga sobra isa kad sobra gya isa kadlaw balik bago nagbalik yung appetite so muna so pagka third day pagka Wednesday okay na sila duwa no pagka Tuesday okay na sila duwa So pagka Wednesday, okay sila. Okay, kids lang adwa nga do, normal na sila adwa, normal nga hampang, normal nga nga kaon, muna do. Tapos pagka Thursday, okay pa man sila so far. Pagka Friday, kahit ang aga, kasi aga-aga pa ya guys. Kimpukaw ko sa partner ko. Ang bayabog daw, bug daw, bulikay ko kay si Safira, kalain niya masyadong. pagwa ko pagadto ko sa may kusina as in sa bilog nga nga sa bilog nga sa bilog nga salo guys as in kakalat ang sukan sa fira tapos may galo ang mga dugo sa palibot ng apartment suka-suka sa kon nagsuka suka ko ni sa fira tapos ang iyang nga nga pilas sa tiyan ginlantaw namon ginlantaw ko bukas tapos may gagwa no balad guys nga unod je blado gamay nga unod je do nagka nagka hernia siya guys nagka hernia siya guys tapos nagka hernia siya guys tapos nag may nagwa na nga gamay nga part ng kasudla niya sa sa may tinahian na sinakakaski ang tahi tapos amo na yung naginipi on na um, partner ko maybe tapos amo na, hamba ko, ano, tabunan, tadanay, isang wound dressing, mayon mo kami wound dressing, kami kigobra, kami pareho sa sa nursing home. I mean, hindi pa rin o nga institusyon. At may dressing kami din nga backup. Tigin dressing nga namon, parang bako para hindi naman lang magsigi flow ang dugo, awas ang dugo. Tapos mako tawag sa ano, sa emergency nga doktor, mo lang. Tumulakin ubraya, nanawag sa emergency doctor. Tapos, natabuan man nga, kumuna, mayroon man nagsabat man sa, telepo, sa telepono. Tapos, nag-insigida kami to dahil kadto sa emergency doctor. Tapos, pagkatuto namon, mayo lang gid. Ang nabta namon ni doktor, balya, isa lang siya actually that time. Balya, alin pa siya ako sa naktins, sa panggabi nga duty. Tapos ma-off na siya tani, mayo lang nabutan siya namon kakabalya. Masar, wala, sa adlaw nga to, Friday na balikan. So, adlaw nga to, masarado na sila tani bilong adlaw. Motoy ginambala niya lang kami dahil ng mga hulat. Bali do may waiting waiting area sa siyempre do hospital siya guys. Actually clinic sa para sa mga pets, para sa mga animals. Dako siya actually. Tapos muna, tinagulat kami mga uh, pilaman ka hours na hours. Aga pa to guys, as in aga-aga pa gitu yan. Muna nagulat kami to, was na matapos ang operation ng operan sa Hambal Samon. Um, Siyempre buka, bukas to ang iyang uh, ang tinayaan na bukas. Pati ang muscle yan na uh, nagbuka. Siyempre ang bako ganit, di ba? Nagululuwa na itong iyang kaunodan. Di man kanan nila tayo on luwat. Kinilan tayo ya kung, kung pwede yan ma kakastob lang unod kung ano giman to kung tissue lang to or nga do hindi mang kinanglan gid or kinanglan pa ibalik or tayo something ka na Di mo to. Inobra yellow brown. In fairness, sa kay e iyay mo. Patap siya actually. Buot siya actually. Tapos ano, again siya. Kin obra tanan siya. Kin gaan siya. Um, pampatulog. Kin gaan siya. Pain medication and stuff. Tapos, pinsurya na mo. Nga duwa mo ko rin. Kag, kis, uh, kadilapayas lang duwa. <laughs> siyempre normal na naman kureng no? tapos maguto sila duwati galimpiwana sila duwati kadilapay sila tempaya sige mas may gurong uh, gaan siya sang do protective nga suit para hindi madilapan sang uto dia ang pilas kag hindi may madilapan ng pilas tapos ambaya ang ko amba sang doktor mo to kinala niya sang para sa ulo na palingit guys nga do plastic loko-loko ng alam niya. Basta plastic para maprotektaran bala self yang hindi eh, pagdilapan ng pilas. So muna, So sumaya na siya plus ang soup packet. Mula gito yung time mo secured. Kami bala kay syempre do tukin tapnan gito tapnan. Tukin tutukan gito bala ito tutuod kina bala dapat ng ulo brown sang veterinarian. Tumutok. Tapos kingaan siya home meds, antibiotic, kag kag begitu kan bulong man Oo, so Kininjik siya nun, pagising galit lang isang bulong para hindi siya magsuka. Tingin, kinatagam na. Kinanggaan siya home meds, antibiotics, kag... Um, ang isa pag dua actually ang bulong. Ang isa nalipat ko para sa ano. Basta mo. Tapos guys, amo na, nagkabot ng bill. I mean, kin, abot ng times ang Biden na, God, as in, good yun na windang kami. Siyempre, emergency sa nga daan, di ba? So, given na na may additional na daang bayad. Tapos tumada ako mga add-ons, kumbaga, maliban sa operasyon itself. Kag, tamo pa add-ons mga bulong, mga ghost, tanan-tanan naging gamit para siya. Ang, ang itong iyang um, costume. Kahit pakta niya kung pilang total kasi ang binayra namon as in dito mabuang kami nga doon wala pa nga dahil. Nag-withdraw na ako actually before pa kami nagkatuto sa clinic. Nag-withdraw na ako dahil cash. Kaya ba ako hindi ko magamit ako ng ah, bank card. Kag last time, isang isa-isa kami ka clinic, wala ging baton na ako ng credit card. Nga visa ka, wala talaga baton credit card. Dapat easy, e, easy card, easy nga lang. Easy, easy. Yeah. Amo na nga card, ang sa bank ko nga card, amo na nagamit nila mag-swipe. Te, hindi ko na magamit yung card nga muna. So nag-withdraw si Yoy mo. Guys, hindi pa yun enough. Kailangan gin-withdraw ko, guys. Hindi po, kapag ang bill, ang bill naman, 440 euros. As in, kasi guys, 440 euros. Pow! Siyempre, ko lang ako kwarta, di ba? Ba, may lang, duwa kami nga duwa. Duwa kami to. Walang duwa kami to na ganito. Kag, may lang may isa na hidalaya kay ita, may kwarta man sa, may cash man sa iyo mo. Ti siyempre, kinakatuan niya pa sa salakyan niya kag kuha ang cash eh. Nakabayad kami kahit, kahit papano, no? Nakuha man namon namon na sa Fifi. Ano na, malmahal kayo guys, as in 440 euros. Guys, imagine na alam pa kung pila na sa pesos. Wala ko na ganit na panumdum kung pila naman sa pesos. Wala ko na convert kaya kasi mabuang ko wala. Imagine, isa lang ginagulit ka. Isa lang siya kumbaga ka ka sana siya ka-appointment, pero muna wala ka mahal, di po draw Anyway, mas mayo na kaysa napatay si sa Fifi, di ba? We're back home. With Jinxie Poo. Ano? Ah, Safira. With Safira. Sophia. Awa. Safira. Oh. Poor girl. So, balik namon. Siyempre si Jinx na bilhin actually sa apartment. Pagbalik namon, hindi na kilala iya nga utod kayo. Jinx! Look at your sister! As in, wala siya kabalapit. <laughs> As in, mag, magkita si, si Safira sa layo lang siya tapos kapanilig daw, ginablay-blay po, yablang matyag daw do iban nga sapat o to dia kasi yung palito tapos eh ano na panilagan yung hindi pa palapitan Nagdugay man mga pila ka oras bago, bago siya nagpalapit sa sa auto dyan singot-singot eh. Pero actually subong hindi, hindi man siya yapon close gid sa auto dyan pa. Diyo tayo lang ganigin karo sa auto dyan. Kaya <laughs> kumuna sa akin. Oh. hindi ata kilala. Feeling ko ang baho. Ang sure sa auto dyan. Sure sa auto dyan. tabis. wala <laughs> nga na abi mo. Di nagkakasantay. Or feeling ko wala lang dyan obra sang previous nga veterinaryo ang yang all brown sa maayo. Sophia, come here. you. na ano, bully ni Jinx si Safira <laughs> buisit hmm, alo alo kay Safira no. oh nakulbaan ko gan isang time nga pag pagabuti namon kinutudlin na ta kulwat ng tahi ni Jinx kaya ba ko ba sibala mo mapareyo siya bala na tapo kay Safira kaya mo nagadaan kahit ang nagligad pero ito nga daan nga adlaw nagmuno na ako sa partner ko nga ba ko do do ka, abnormal do ka hindi normal ang tsuras ng tinayaan sang tinayaan ni Safira kaya do ka ulbo na sa vlog tapos do doon na infect wala do gam wala mo siya ganaan na actually wala mo sa gatog ko pero gabanog gid siya bala tapos ga ulbom ko di ni normal tani mayo na sila guys nga duwa Ito na siya ginablad guys sa krisis eh, subong sa rinte ng coronavirus na yun. Amo na lang guys. Thank you kid to watch sa biglang tao sa video. Like ka mo, wala pa ka mo ka-like. Depende sa inyo, hindi wala pilitay. Comment ka mo kung gusto niyo wala mo pilitay. Tapos, subscribe ka mo kung wala pa ka mo ka-subscribe. Madami na salamat. Until the next one. ketemu sebelah